皆さんこんにちは今日私たちは大気汚染について発表させていただきます最初は流れについて説明しますじゃあオトネットの資料をご覧ください大気汚染によってどんな問題を引き起こすかと大気汚染の原因とアンケート調査と大気汚染の 対策について説明したいと思います大気汚染とは私たちが生活で利用している自動車や工場について自動車や工場の煙に含まれる汚染物質により空気が汚れることを言います。 じゃあスライドをご覧くださいテムルに出る主な汚染汚染物質は CO2、NOx と SPM ですじゃあこれからサントスが大気汚染の大気汚染によってどんな問題を引き起こすかについて説明したいと思います。サントス 皆さんこんにちは今日は大気汚染によってどんな問題を引き起こすかこのことについてお話ししたいと思いますえっとまず大気汚染は何でしょうかえっとさっきプログラムが言ったようにあ空気が汚くなることですそしてこれは誰になられますかというと人間のせいですそして 環境問題についてなぜ知らなければなりませんというとこの頃これらは大きい問題になりましたからです、はい、あ今から問題について説明します、はい、このサイドをご覧くださいお手元でも書いてありますがちょっとこのサイドをご覧ください一番目は地域温暖化です、えっと、さっきゴル先輩から質問をもうグループのグループに質問を聞いてもらいましたから私は説明します えっと、地球温暖化です。地球あ地球温暖化は、えっと、あ気温が上がることです。あ多分みんながこのことを観測したと思います。えっと、雨が降る季節の時はとても暑い。夏の時はとてもたまらない熱が出てきます。これは地域温暖化のせいです。そして、あまた温暖 温暖化ガスは環境にあるからです。この主な理由は二酸化炭素が増えてしまってからこの地域温暖化を引き起こします。はい、次のは酸性雨。えっと、この酸性雨は空気で SOX、NO2、あ英語でサルフローオクサイド、ナイトロジェンオクサイドという汚染物質が増えて 来るからこの山菜を引き起こします特にあこれの影響は月や野原やマンションなどにあなどにあってこれをなくなってしまいます最後に効果学スモーグあえっとこれは英語でフォトケミカルスモーグと言いますこのあこれは石油石炭化のせいで引き起こします そしてえっとあこれを呼吸したら時々、えっと、病気になりやすくてしばしば亡くなることもありますなのでみんなが環境問題について気をつけなければなりませんそしてそれに、えっと、みんなが環境問題にならないようにしましょうというメッセージもお伝えしたいと思います、はい、次は またプログラムが原理について説明します石炭石石炭と石油の燃焼このスライドをご覧くださいこの絵を見ると煙だけ見えますそれは工場や自動車から デルカムリですそれは大気汚染の主な原因ですアジアには工場化が進みさらに人口の増加も人口の増加により自動車自動車の利用者も増えて大気汚染は深刻していますじゃあ次 噴火が大気汚染に大気汚染の調査について説明します。じゃあ噴火私たちは大気汚染大気汚染について医学部大学でアンケートアンケート調査を行い行いました。あ このイペ大学で、まあ、私は30年に、まあ、一応質問が聞きましたこの質問の答えは、まあ、今から、うん、見ましょう質問質問1にはあ 10, 10キロ以下に行く場合は皆さんがどうやって行きますかと きますか聞いたところで答えはこのように出ました答えは帯グラフで書かれましたこの帯グラフはエクサシスは人々です Y アクセスは選択です1330人のうちに1 19人が公共交通機関を使い使い使い使いと答えていましたあままた、うん、じゃああ自分の自分の乗り物とかボートリッチャとか使い使い人が大体同じです、うん、歩き 歩く歩きと歩く歩くことことは歩くことと自転車を使うことが3人です質問には自分の車とかバイクとか書類で買いたいと聞いたところ聞いたところで <coughs> 選択ははいと家がありますはいと あいと言っている人たちは25です。また、うん、家と言っている人たちはあ5人です。愛と言っている人たちはあなな何の乗り物を買いたいと思いますかと聞いたところはあ自転 車を買う人はあ15人ですまあまたバイクを買う買う人たちは9人です自転自転車を買いたい人は1人だけです質問にはハイドラバードハイドラバードで大気汚染の大気汚染の最も主な原因は何だと思いますかと聞いたところであ答えはこのように出ましたこれは このグラフで書かれました。エクサシスは選択です。Y アクシスは人間です。大勢の人たちは大規模染の主な原因は乗り物と思い思っています。次、大体うん、18 18人は乗り物を物芸人と思っています次工業は大気汚染の次の次の主な原因は工業と思っています質問大気汚染大気汚染の大気汚染の減らすために どのぐらい心が心がけていますかと聞いたところであ人間はこのように答えていますあおじいの人たちは時々あ大気汚染のついて減らすを減らすために何かしていますあこれは14人です1の 12人はいつも大気汚染について何かしているとこ何かしています 4, 4人人はあめったにあできるだけあ何か大気汚染を減らすためにしていますでは大気汚染を減らすために私私たちは何かできますか この質問の答えは対策に入れていますが対策はチャルバックが説明説明しますチャルバック説明しますはいでは対策は行った調査の5番の質問からできたのです人数によって並べるとこのようになりますまずは 5曲交通機関を使うこと次は再生可能エネルギーそういえば太陽エネルギーとか風力エネルギーとか水力エネルギーなどのことです3番はプラスチックを回さないことです4番は森林再生です森林再生というのは森林破壊を対するために たくさんの木を巻くことですじゃ護岸はできるだけ自転車を使うことですそして最後は大気汚染について人々に話し合う自覚は強くなければ、対策はできないではないでしょうかじゃあこれで以上ご清聴ありがとうございます ではご質問お願いいたします